Орел змею кушает. Hello, my friend. After? Hello? А сибиряки всегда отличались от других регионов, на мой взгляд, своей гостеприимностью, радушностью, открытостью, пониманием. жизнь в России делает нас жестче. Географически Омск расположен, что это одна большая река, И когда я вырос до определенного уровня в спорте, я познакомился со своим первым тренером, он мне предложил переехать в город Омск и продолжить свои начинания как стронгмен. Он э, познакомил меня с моими работодателями и свою рабочую карьеру я начал в компании СТБ в качестве охранника э, в школе. Это для меня э, очень, так скажем, приятно, потому что э, директор поддерживает мои вот эти начинания спортом. В спорте, и вы, как вы заметили, основная часть медалей, кубков как бы присутствует здесь. С детства мне нравились э, русские фольклор, сказания, былины про богатырей, стронгменов, получается. всю жизнь себя с детства хотел проверить, насколько я сильный человек. Почему я одеваю берет на соревнованиях еще? Когда мне 18 лет наступило, я пошел служить в армию. И также я был участником боевых действий, ветеран боевых действий, награжден двумя медалями. Я всегда на соревнования готовлюсь как на войну. <laughs> борюсь до конца. Это моя такая э, нотка патриотизма. А, вот мы подъезжаем э, к нашим друзьям. Вот видите, э, кони красавцы. Вон сани тренировочные. Начнем немножко работать. <laughs> Come on. Мой друг Сергей э, является атаманом, казаком. Вот чем занимаются казаки в этом парке. Отрабатывают свои навыки, поддерживают традиции свои, отдают дань уважения своим дедам, праотцам и так далее. И он мне позволяет и помогает готовиться на Арнольд. Сейчас мы пришли на площадку для того, чтобы потренировать переброс мешка через э, вот натянутые флажки. Высота примерно такая же, как и на Арнольде. Ветер нормальный. В этом году будет это же упражнение, поэтому нужно его отрабатывать. В этом упражнении становился а, третьим. Но постараюсь все-таки выиграть в этом году у Хафтера, ну, как минимум, приблизиться к его к рекорду. Два, один, старт! Поехали! Работаем, друзья, работаем! Давай, давай, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, разгоняй. А, ноги. Конечно, это упражнение действительно. Боль в моих ногах. Но ну, я думаю, тяжело в учениях, в тренировках, легко будет в бою, на соревнованиях. Сейчас Лейла готовится на Арнольд Классик. Мы вместе, скажем так, тренировались. А потом это перешло в то, что он стал моим тренером. Все, идем на тренировку. соревнованиях главным соперником я считаю всегда самого только себя. И я всегда стараюсь улучшить свой результат хоть на чуть-чуть. На сантиметр, на секунду, на одно повторение. Дамбл, финальное упражнение. Он будет достаточно интересный тем, что это будет выбор гантель. прогулка фермера сейчас будет выполняться моими атлетами. Лейла, меня слушай. You ready? Go! Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Да, действительно, это добавило определенных сложностей мне э, в собственную подготовку. И чтобы совместить подготовку моих атлетов, им, соответственно, приходится э, тренироваться в то же самое время, что и мне. Главная цель – помогать другим людям, делиться опытом, знаниями той области, в которой ты преуспел. Мартин Вицис, Матеуш Килишковский, э, Брайан Шоу, автор Джулиан Бьорсон, Джерри Присет. О, Михаил Шевляков, знаете такого? <laughs> Шевляковский. Сейчас э, борюсь с этими атлетами и очень рад с ними познакомиться. Несмотря какой они национальности, каких политических взглядов, сильные люди сильные во всем. Это нам не, не мешает конкурировать в спорте. Привет, привет, Олег! Опять к тебе, немножко уставшие. Рад видеть, рад слышать. Взаимно, взаимно. Что касается русской бани, это тоже определенная и традиция, и действительно восстановительная процедура но во всем нужна норма. Это либо пятое, либо шестое уже у меня профессиональный Арнольд. И вот помаленьку, постепенно я забрался на эту вершину и сейчас с гордостью несу флаг своей страны, и вхожу в десятку сильнейших атлетов планеты.